ॐ ह्रीं ऋतं त्वमचलो गुणजेतगुणेभ्य नक्तं दिवं सकरुणं तव पादपद्मम् मोहङ्कषं बहुकृतं न भजे यतोऽहं तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दीनबन्धु भक्तिर्भगश्च भजनम् भवभेदकारी गच्छन्त्यलं सुविपुलं गमनायतत्वम् वक्तो धृतोऽपि हृदि मे न च भाति किञ्चित् तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धु तेजस्तरन्ति त्वरितं त्वयि तृप्ततृष्णा रागे कृते हृतपथे त्वयि रामकृष्णे मर्त्यामृतं तव पदं मरणोर्मिनाशं तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दी बन्धु कृत्यं करोति कलुषं कुहकान्तकारी स्नान्त्यं शिवं सुविमलं तव नामनाथ यस्मादहं त्वशरणो जगदेकगम्य तस्मात् त्वमेव दीनबन्धु ॐ पापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णायते नमः ॐ नमः श्रीभगवते रामकृष्णाय नमो नमः ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः नमः राम कृष्णाय नमो नमः তুমি শান্তি তুমি হে অমৃত পাথার তুমি বন্ধু তুমি নাথ নিষেদিন তুমি আমার তুমি তো তুমি তো আনন্দ লোক জুড়াও প্রাণ শোক তাপহারণ তোমার চরণ অসীম শরণ দিন জানা আমার তুমি সুখ তুমি শান্তি তুমি হে অমৃত পাথার তুমি বন্ধু তুমি না